Колись жителі рівненського села Бережниця дружно працювали, а щонеділі та в інші свята ходили до церкви. Праця і молитва об'єднували людей. На місці, де був костел донедавна, ріс густий ліс. Біля лісу жив мірошник Стефан Норика. Він мав чимале господарство і, як і всі жителі бережниці, багато працював. А ще Стефан возив на продаж борошно у Степань та Луцьк. У нього була дочка, яка мріяла мати ікону. Але щоразу, коли батько бував на ярмарку, він забував про образ. Якось, їдучи додому з торгів, Стефан помітив мішок борошна на возі. Здивувався, повернувся на ярмарок і перепитав у покупця, чи віддав йому все придбане. Мішок виявився зайвим. У ту мить мірошник згадав про ікону для доньки і зрозумів сталося диво Господнє. Стефан продав мішок борошна, купив ікону та повернувся додому. Радощам дочки не було меж. Образ розмістили на почесному місці. пройшов час. Одного разу Стефан просіював борошно, нахилився, а на нього впала краплина, потім друга, третя. Звідки? Дах цілий, стеля суха. Глянув на ікону, а з очей матері найсвятішої Діви Марії біжать сльози. Усі присутні впали на коліна молитися. Про диво селом пішов поголос. Ікону вирішили забрати до степанського храму. Запрягли у воза коней, а вороні не їдуть з бережниці потюпали трохи та й стали як вкопані. Так матір Божа вказала, де бути храмові. Шкода, що той костел не вцілів до наших днів.